Astăzi vreau să-ți vorbesc despre a atrage. Mulțumesc, Mirela, pentru verb. Uh, Mirela mi-a sugerat să fac verbul ăsta acum o lună, cred, și am tot amânat pentru că uh, nu mi este din minte uh, filmul The Secret, pe care te invit să-l vezi dacă nu l-ai văzut până acum. E controversat, însă e o lege foarte dură acolo, o lege a atracției. Adică ceea ce ai acum în viață, ai atras. Fie bine, fie rău E foarte greu să accepti asta, însă mi-am dat seama astăzi de ce. Foarte simplu, pentru că... De ce e greu să accepti? Pentru că Practic, din psihologie noi avem 3% conștientul și 97, aproximativ 97% subconștientul. Conștientul de 3% știe cum ne cheamă, uh, unde stăm, câteva lucruri despre noi, informații, știm câte ceva, dar doar 3%. Subconștientul, frate, de 97%, nu știu, noi nu suntem conștienți de el. Deci el este tot ceea ce noi nu știm atunci când dormim, atunci când se manifestă, uh, acolo am înțeles din medicina germanică că există, acolo se formează bolile în subconștient. Uh, de acolo provin ele și normal că nu putem accepta cu conștientul nostru de 3% că ceea ce acum avem în viață rău uh, am meritat în ghilimele, adică am atras. Așa că doar, doar vreau să te pun pe gânduri astăzi și prin legea atracției vreau să te atrag la cursul meu de improvizație unde o să o să te joci, o să-ți redescoperi copilul interior. Ciao!